嗱，今日要講呢個動作咧，就係做一個仰攻，搏人哋攻擊嘅時候，再做一個反擊嘅動作。成個動作嘅意思就係諗住，嗱，我一開頭嘅時候諗住慢打，打埋佢嘅時候，好啦，試咗幾次，咦，人哋真係會諗住上嚟反擊嘅喎，反擊，一反擊嘅時候，我收翻隻手翻嚟，收翻隻腳翻嚟，撳低隻手，斬，誒，我對方個頭，用個手刀下斬落去，再做一次，試位，試位，好，佢上嚟啦， 就斬落去，咁成個動作就係想做呢個用仰弓啦，用用呢個步法呃人哋上嚟進攻嘅時候，人哋一上嚟進攻，我對魚位喺另一個角度打落去啦。好啦，咁呢個動作我哋做對策練習嘅時候，首先我係先做進攻方啦，好，我上步進攻一，好，對方到咗之後還擊二，咁我就可以防守，用手刀下斬落去。咁打嘅位置，如果我可以做到嘅。 可以打人哋正中間頭殼頂中間位置啦。第二，如果要打嘢，一係就打眉心向下鼻梁呢個位置，就千祈唔好向住呢個額頭位、頭骨個位再打啊！好，再做一次。好，我先做進攻一，拉後向前進攻二，人哋防守三，左手撳低，右手抽出嚟下斬手刀，斬落去對方頭殼頂位置，正常速度做一次。去準備進攻一打，二進攻，我已經用左手擋完斬落嚟，咁就今日要做嘅動作。